لا <coughs> <coughs> وش علينا وش شافوا كيف التفنيش؟ كيف التفنيش؟ التفنيش اللي العام ولك ولك يسوي هيك منا ومنا كيف جاب لك نيت امير؟ الفلام كفو awesome. كفو كفو يا نانا أميرة <laughs> حبيبي علوبي علوبي علوبي يلا علوبي في العام الو الو رقم واحد كلمة ولا قبل خاطر رقم واحد لا عمك لا تعال يلا فكر يلا لعيب يا ولد Awesome. Awesome. Watch Let's out. go. Let's go. Let's go. Awesome. Awesome. Please recall me. شكرا. I'm recalling a teammate. Sukran. Marked a location. Good luck, I'm mates. recalling a teammate. Thanks.